Vamos a hablar acerca de esta denuncia que han presentado en contra del ex embajador de la Unión Europea en nuestro país y su papel o no injerencista durante el golpe de Estado. Para hablar de este tema estamos junto a Luciano Neri, eh, quien es director del Centro de Relaciones Internacionales. Nos vamos hasta Italia. Buenas tardes para ti, Luciano. ¿Cómo estás? Diego te saluda buenas tardes a ustedes, eh, a ti, a ustedes, a todo lo que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Bien, hablemos acerca de esta denuncia en contra de León de la Torre por injerencia en Bolivia. Eh, eh, ¿Ustedes me están escuchando bien por primero? Sí. Mm. ¿La voz bien? Lo escuchamos, Luciano, perfecto. Entonces, eh, Diego, por primero yo em, eh, eh, pido perdón a, nuestros escuchadores por mi castellano que no es lo mejor. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, em, como, em, ustedes saben, en el final de noviembre hubo reuniones organizada por eh, actores privados, como son los obispos de Bolivia o como los obispos de cada país, eh, de Italia también, organizados en eh, lugares privados, como privado es una, la Universidad Católica, a donde participaron actores, digamos, nacionales e internacionales, ¿no? Y entre estos participó también mi embajador, digamos, el, nuestro, nuestro embajador, el embajador de la Unión Europea, el español Lator. Yo creo, me parece que no estoy solo, ¿no? Yo creo que reuniones de este tipo, eh, que se, a donde personas aunque sí em, respaldadas por eh, sectores de los militares y de la policía, a donde tú, mm, digamos, eh, sustituyen a los eh, organismos constitucionales e institucionales de un país democrático como Bolivia, yo creo que no solo es una vergüenza, sino es también un crimen. Eh, no son privados ciudadanos en conjunto con representantes institucionales de otro país que hacen injerencia y que deciden quién va a ser eh, presidente de un Estado. En Bolivia, como en cualquier país, son los ciudadanos que con el voto eligen su propio representante. Ahora, yo creo que ese delito por la parte que eh, pertenece a Bolivia serán las autoridades de Bolivia, por supuesto, en su autonomía, en su legitimidad, a investigar eh, los hechos y a, eh, digamos, investigar cada uno de los participantes y qué rol tenían y cuáles responsabilidades tenían. Pero yo, como ciudadano europeo, y nosotros como movimientos, asociaciones, juristas que han promovido esta campaña, decimos también una cosa, que a, nuestra opinión, no solo se violaron las normas básicas del derecho internacional de no injerencia, no solo se violaron las normas, digamos, eh, de las leyes bolivianas, ma también se violaron eh, en nuestra opinión, las leyes básicas de la Unión Europea. Por eso nosotros y, estamos, eh, digamos, convencidos que también los hechos y lo que el embajador León de la Torre hizo en el 2019, eh, en Bolivia tiene que ser aclarado y tiene que ser investigado también por las instituciones europeas. Ahora, en Europa, ¿no? En la Unión Europea y en el Parlamento Europeo hay tres, digamos, em, ¿cómo puedo decirlo? Tres opciones. Porque no solo a los parlamentarios, eh, europeos es permitido, em, digamos, eh, preguntar, eh, hacer llamadas para que las autoridades respondan y expliquen lo que hacen. También a ciudadanos, movimientos y asociaciones esto es permitido. Esto es lo que estamos planteando hoy nosotros. Luciano. Y cuando digo hoy, no solo a nivel italiano, más a nivel de todos los países europeos. Luciano, eh, una pregunta, porque ya prácticamente nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cuándo se espera una respuesta por parte, eh, una respuesta a la denuncia por parte del Parlamento Europeo, que es uno de los caminos que ustedes buscan? Claro, eh, considera que es, que es una campaña. La campaña, digamos, es una campaña de carácter europeo que significa eh, informaciones cultura, periodismo, intelectuales, a todos los niveles. Claro que al final es una demanda que se hace a las eh, eh, instituciones europeas. Nosotros estamos planteando, yo creo que dentro de un mes, 30, 40 días, nos vamos a presentar, digamos, de manera formal a las instituciones europeas eh, el, papel. Y ellos tienen algunos, em, un mes, un mes y media, para la respuesta. Así que nosotros no podemos hacer mucho más en este tiempo porque, como ustedes saben, ahora en, Italia, en Europa es verano, el Parlamento está, digamos, poco trabajando en lo poco que está haciendo, por supuesto, lo está haciendo por eh, Afganistán. Pero yo creo que dentro, digamos, dos, a lo más tres meses, tendremos una respuesta eh, que el Parlamento eh, mm, europeo tiene que darnos y lo, las esperan, esa respuesta y eh, que sea muy clara, y eh, la esperamos nosotros como italianos, la esperan los ciudadanos europeos, como los, la esperan, por cierto, los ciudadanos eh, y las autoridades Entonces, Luciano, la denuncia es por la participación de León de la Torre durante el 2019, mientras en Bolivia se gestaba un golpe de Estado, la participación activa de él en reuniones eh, extra legales, diríamos, en las reuniones en la Universidad Católica, donde se definía eh, quién iba a ser presidente de Bolivia. Y así llegaron a la conclusión, algún grupo que se reunió allá, que tenía que ser Janine Áñez. Es específicamente por esa acción. Eh, eh, claro que sí, es, esto. Nosotros queremos saber cuál fue el nivel de implicación ¿Qué papel tuvo el embajador eh, de la Torre, que es el embajador de la Unión Europea, no es un embajador privado? El embajador de la Unión Europea, el León de la Torre, ¿qué, qué, qué papel tuvo dentro de este pequeño grupo de poder que inició el golpe, que derrocó a los cuerpos legislativos y que, a mi parecer, ilegítimamente nombró un presidente de Estado como presidente de Estado un exponente de la extrema derecha minoritaria que tiene el 3% de los votos. ¿Por qué un embajador de un otro país tiene que participar en una reunión de este tipo? En una, ¿no? Eh, nosotros, eh, los ciudadanos europeos que, que, que han... elaborado eh, que, que eh, este eh, quieren, quieren conocer la dinámica, las acciones y las responsabilidades exactas del embajador León de la Torre y de las distintas áreas de la Unión Europea involucradas en, los hechos que producieron y acompañaron el golpe de Estado del 2019 en, en eh, Bolivia. Eh, la, la Carta Fundamental de la Unión Europea y particularmente la Carta de Barcelona que eh, instruye y eh, eh, define el comportamiento de cualquier embajador al exterior tiene que ser respetada por todos y también por, por León de estos queremos saber absolutamente. Es nuestro derecho y es una obligación por la Unión Europea explicarlo y explicarlo ciudadanos bolivianos eh, lo que pasó eh, y lo que hizo también León de la Torre en los hechos del 2019 en Bolivia. Luciano, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Vamos a estar haciendo el seguimiento a esta denuncia que han iniciado justamente en Italia. Será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes, eh, y un saludo a todos los que nos escuchan.